Faisal Salum yupo na Aziz Ki na Aish Manula akijaribu kuweka ulinzi wake vyema. Golkipa Aishi Manula kwenye lango, Aziz ki ni mzuri pia kupiga free kick hizi. sasa free kick haina mbamba, wakati anasema haina mbamba, Aishi Manula yeye analia bonge la bao linafungwa hapa, moja kati ya free kick bora kabisa alishawahi kufungwa na Bernard Morrison akiwa Yanga katika eneo linalofanana na hilo. Leo ni Stefano Sisiki wananchi wanachangamka kweli kweli, wananchi wanafurahi wakisawazisha bao kwa utata kweli kweli. Huu ni ukatili amefanya Stefano Asisiki. Aishi Manula angefika pale kwa namna gani? Tazama hii James Samuel, utata utata, bao halina mbambamba. Wao Azizki, nyota kutoka Wagadugu Burkina Faso, amekuwa akimtesa